7,5 muss ich noch laufen und da hoffe ich, dass ich auch gut abschneiden werde. Und Teilnehmen ist alles. Sehr zufrieden, ja. Wir sehen uns Ein tolles Wetter, es passt sehr gut. Was bedeuten die Special Olympics für Sie persönlich? Ein Festival der Inklusion, finde ich. Also dass alle teilnehmen, das sportlich nehmen, aber letzten Endes ist es gemeinsam Freude haben an der Bewegung, am Sport insgesamt, ist das Wichtigste, glaube ich was wollen Sie den Athletinnen und Athleten mitgeben für die Special Olympics, für die Games? Ach, <laughs> die sind schon von, von sich aus mit Freude dabei und mit Begeisterung. Meine Aufgabe ist ganz bescheiden, das zu eröffnen heute Abend. Welche Bewerbe werden Sie sich anschauen? Ich glaube ein bisschen Langlauf jetzt und morgen Vormittag haben wir auch noch Zeit ein bisschen. Nur mal sehen.